қазтрансгер аймақ өкілінің түсіндіру бойынша коэффициент деген жаңағы физикалық өзінің қасиеті болып тұр ол газдың қыстың күні салқын кезде ұлғаяды содан кейін барып жаңағы счетчиктен өткен кезде оның барлығы да ғылыми түрде дәлелденіп министрлікпен сол тариф бекітілген нәрсе ол ойлап тапқан ештеңесі жоқ я болмаса менің я болмаса осындағы ауылдағы жаңағы қазтрансгаз ол келіп отқан барлығы осы қазақстан бойынша көрсетілген тариф өзінің ауа райы бағдарына байланысты қазгидрометтен алынған сотке байланысты сол газдың өлшемін солай шығарады оны біз енді ғылыми түрде дәлелденген газдың жаңа сығылуы бар ұлғаюы бар сөйтіп беріліп отқан нәрсе оны енді қазір талқыламай ақ қояйық да сол нормативтерге сәйкес жұмыс жасап жатқан мекеменің өкілі бір сұрақ жерге тұрайықшы енді жаңа сізге жібердім сіз солай солай ответ берді министерствоға жібердім сосын жаңа әлихан смайловтың чатына жібердім в общем келді қоймай жібердім қоймағасын брифингке шақырды тікелей эфирге солай солай барсын неше төлеп береді енді сол халыққа елу процент халық газдың тоғын төлей берді сол қазір арыз жазса осы ауылдық бюджет көтере алады ма ауылдық бюджет емес ол дейтін осы кім қанағат мырзахан жауап берсінші түсіндіріп осы бойынша тұрғын үй көмегі бойынша қысқаша күн қайырлы күн жіберейік қазір тұрғын енді шыққан нәрсе емес мемлекет көрсететін қызметтің бір түрі не қазір айтып жатсыз соны айта беріңіз жастар халықтың барлығына бірдей берілмейді бұл аз қамтылған отбасыға беріледі отбасына кіретін табысты есептеп күнкөріс деңгейінен төмен болса егер отбасына кіретін табыс сондай жағдайда беріледі сосын табысының жеті процентінен астамын э, коммуналдық қызметке төлеп отырған болса газын қолын мысалға телефонды мусорға мысалға тағы да коммуналдық қызметке жеті пайыздан асса егер елу процентін біз төлеп береміз бірақ отбасына кіретін табыс көлемі есептеліп маңғыстау облысы бойынша бекітілген күнкөріс деңгейінен төмен болу керек отбасына кіретін табыс көлемі қанша сонда айтып жіберіңіз бағасын білсін халық қазір э, күнкөріс деңгейі елу бір мың теңге маңғыстау облысы бойынша кедейлік шегі қырық мың бір жүз сексен сегіз теңге осы елу бір мың теңгеден табысы төмен болса отбасына кіретін табыс біз коммуналдық қызметтердің елу пайызын төлеп дайынбыз ал естіңіздер ғой елу бір мыңнан төмен болса барасыздар меморандум болған үкімет арасында атырау облысын бірінші очередь газбен қамтамасыз етесіз деген бағаны көтермейсіз деген өкінішке орай біздің маңғыстауда ондай газ өндіретін кен орны жоқ сондықтан бізде тасымалды газ болғандықтан атырауға қарағанда қымбатырақ тарифтарымыз рахмет облыс маңғыстау облысы аға онда жоқ маңғыстау облысы бөлек атырау облысы жалпы қазақстан бойынша маңғыстаудың газдың бағасының ценасы атыраудан кейін ақтөбе сосын маңғыстау басқа облыстың бәрі қымбат рахмет жақсы ағайындар тұрады мына халықтың бәрі өзінің пікірін қойып осы ауылға қатысып мен сәл иә. тұрған э, осы отырған тұрғындардың э, үйлерінде мал бар осы көріп отырған ел әртүрлі өндіріс премия болып тұрған мезгілде жан жағымызда көптеген фонтандар болды жер астынан сулар оның бәрі экологияға байланысты деп кезінде микрофон ал енді микрофон қалған далаға мал іздеп барған ауылымыздың бақ балалары яғни де бар деген сияқты ат екімен далаға барып мал іздеп барамыз сөйтіп жоқ жерде бізде де фонтанның бәрі ал опорныйдың айналасында бізде өзі судың жоқтығынан малымыздың жайылымы азайып барады жеке кәсіпкерлер бар малы бар адамдар малын фонтанның түбінде отырғанда оларға ешқандай неміз жоқ олар дұрыс малмен сөйлесіп отыр менің сұрағым былай осы опорныйдың төрт бұрышына әкімшілікке тиісілді жиырма бес километр ма он бес километр қай жер сол жерде халыққа малға фонтан қазып қоюға бола ма ол жерде ситуация жер болатын болса ең жеңілі мал ұрланбайды ең жеңілі мал жоғалмайды и адамдар бейнет көрмейді біздерде айналамызда фонтан жоқ бәрі жауапты екі очесной бар еді екі общественнойдың да екеуі де жабты оған мал кіруге болмайды бұл менің бірінші сұрағым екінші сұрақ мен осы өндірісте жасағаныма көп жыл болды көптеген ауылдық елді мекендерде жүремін айтайын деп отырғаным былай біздің бейнеу ауданы бойынша құрғанда жиырма төрт жиырма бес мектеп бар бұрын бейнеу ауданында қара лагерь болды неде таудың астында сондай сәл микрофон кейінірек ұсташы біздің кейінірек ауылы бар бейнеу ауданы бар ешбір жерде бізде де балаларға каникул мезгілінде баратын саябақ демалатын орын дейді вообще айналамызда тарих бар бір нақыт жерде бір лагерь ашып осы жерге мына кетіп жатқан су бар сол судан айналаға тегін де болады ал енді оған біздерге келсек ешқандай мүмкіншілік жоқ ал біздерге мал шаруашылығына су мен өтінішім айналадан сұрайын тұрған сосын жас балаларға оқушы мектеп жастарына лагерь керек айналада бейнеу ауданы бойынша ең борақұл дейтін бейнеу ауданы ең үлкен поселение дүниеге қойып жатыр бірақ бізде түгіз жастарға қаттан жоқ бізде жақсы осыған бір көңіл бөлсеңіздер жақсы мобильный сервистің қазір директоры келіп отыр осы жерде сол азаматтардың ішінде ең бірінші предпенсионный жаңағы пенсия алдындағы жастағы азаматтарды ең бірінші кезекте жұмысқа алу жөнінде біз жұмыс жүргізіп жатырмыз бұлармен қазір енді бөлек қалып сөйлесуге мүмкіндік бар бірақ ешқандай пайда жоқ бес компаниямыз бар жан жағымызда мұнай өндіріп жатқан біреуінің де пайдасы тимейді ал енді сол компанияның екі компанияның налогі ақшасын осы борақұлға аударса өте жақсы болар еді себебі солар аударса біздің жаңа туған сәбиімізге дейін ақша шығаруға болады мысалы сол тасу компаниялар несін төлемей отыр сондықтан екінші айтайын деп отқаным мына біздің жер асты суының өзі таусылды Ә, қазір дейтін ауылдың бәрі қаптаған құмырсқа қазір бұзап салат елдесін бұзып атады сондықтан мен айтайын деп отқан жаңағы жерасты суының ә, алапта мұнай алапта оны ешқандай су айдамайды деп ойлаймын өзім себебі сонда отырған екінші айтайын деп отқаным қостан ә, жетпіс бір жетпіс екінші жылы мына үшінші ауылдың тұсында үлкен фонтан болды ә, сондықтан мына үй салғаннан кейін әуел басынан қиды ол түбінен шіріп түбінен кетіп еді сол су жер астының бәрі суға айналды құрт жоқ тамаша жақсы болды енді қазір компанияның бәрі бүкіл су сорғалған ана линияны түйіп тастаған құрт қаптап кетті ауылымызға ал отыра алмай отырмыз өтірік болса осы жұрттың бәрі біледі қарап отырсаң талап екіншісін бұзады талап екіншісін бұзады ал осы жөнінде өткенде де мына кімге бейнобайға да құлаққа қағысып айтып едім одан да ештеңе ағасы жақсы жаңағы термит туралы бірінші мен естіп отырмын шынымды айтайын жаңағы фонтан жауып тастағаннан көбейіп кетті дейді бейнеуде де бар термит бізде мынау жоқ жердің астына соғып жатқан бейнеуде де термит бар әр үйде бар термит ол енді термит орналасқан ол да алла тағаланың жаратқан жәндігі осы жер отаны болғасын ол қалай болғанда осы жерде болады теплый болсасын үйден шығады нұрлан екеуміз осы төңірек ішінде танысқан сияқтымыз ғой ұмытып қалмасаң иә бұл енді жылда болатын жиналыс шешімі жоқ жиналыс дәл осы жиналыс былтырда алдыңғы жылда өткенде де иә ауызбенен бәрін қатырады қарамағындағы адамдардың бәрі жауап бергенде керемет бәрін халыққа қарай аударып тастайды мен былтыр да айтқанмын мына ауылдың ішіндегі газ кетіп жатқан газ утечкаларын халықтың мойнына ілмеңдер деп халыққа жасаған жақсылығың құдайға қылған құлшылықпен бірдей деген иә халықтың қазір жағдайы мәз емес бүйнебек сен үнемі де халыққа қарай әңгіме айтасың күні күні свет жарықтандыр дегенде лампочка он мың теңгеден сатып алсаңдар бәленшеге телефон соқсаң әкеліп қондырып береді дейсің он мың теңге емес қазір мың жарым теңгенің таксиіне алмай жатыр халық парк сал деп еді бір бір талдан егіңдер дейсің сендер бірінші халықтың жағдайын жасаңдаршы халықтың жағдайы жақсы болса сол паркті осы ауылдың ішін өздері ақ гүлдендірер еді ғой қазір қаранан қатар болып жатқан үйлер бар керек болатын болса сондықтан да осы жиналыстан кейін нәтижені көрсетіңдер иә нұрлан сен бірінші рет келіп жатрсың иә нәтижені күтеміз енді енді жиналыс ашпаңдар сендер енді мана айтқан жұмыстарды жасаңдар жиналыс ашып жиналыс ашып тұрып кеткен сайын біздің боран кері кетіп бара жатыр жасыратыны жоқ мен мына мекемелер дейтін жердің бәрі бытыс қылыпты майды алып жатыр мұнай, газды алып жатыр көктейін пайдасы жоқ жерді неге қазып жатыр малық қайда солардан бір көмек болса боран құбитіп тұрмас еді ғой халық мынандай болып жиналып мың мұқтажын айтпас еді ғой енді нағыз жасамайтын болсаңдар мен боранқұлдың халқын жинап атырауға деп мен сіздерді талап етуді сұраймын мен екі сөйлемеймін мен нұрекең бір рет бірінші рет келіп тұрғаннан кейін кәдімгі ескертіп жатыр иә Шалтайғанға шалтай, ол құдайдың ұлы емес еңкейгенге еңкею адамның құлы емес дейді бәріміз қазақ азаматпыз ғой бір бірімізге жанымыз ашымасақ біздерге кімнің жаны ашиды келесіңдер өтірік ақпарат келесіңдер өтірік ақпарат істеліп жатқан ештеңе жоқ жұмыссыздық мынау міне жігіттер қазір өздері тынып отыр айта алмай шындығына келгенде ал бәрін келіп халық аударып тастайды анда барсаң бүйтіп бүйнеге барсаң шаруа бітпейді тонға барып жылап келіп жүргендер қаншама ана жердегі қыздар бір құдайдың қолын ұстап отырмын деп иә жасыратын соның бәрін қадағалап қараңдаршы жақсы ғалымжан ғалымжан биыл келді ғой биыл көрейік енді жазда иә. жазда көрейік сендердің сөз сүйектен өтеді дейді иә сендерді келіп жинап ашады дегенде халықтың бәрі айтады ой дәм болсын жиналыс қой дейді расында де бұл ұят дейтін болу керек қазақта ұят дейтін болу керек мынандай мына маңғыстау өңірінде бәлен бір ауыл бар деп отырсың сол маңғыстау өңірі бойынша ең бай ауыл біздің ауыл а бірақ әке шешесі жоқ жетім ол кімнің кесірінен билік басып сендер істемей жатсыңдар жұмысты сендер жасасаңдар құттайды осыңдар айтар едік рахмет әндет жасадыңдар міндет жасадыңдар деп балшық болса адам бала балшыққа батып жатса машина мына жақта батып жатады ал түн болса сүрініп құлап жатады біздерде енді иттің өмірі жақсы қазір итті атсақ біздерге айыппұл салады ал адам атқандар бостандықта жүреді міне мәселе саясат бұл дейді кетпейтін едім менің қорғанбай үміт дейтін қызым бар е, біздер оқытамыз дипломды алып береміз сосын жұмыс жоқ ал бірақ тоғыз алмайтын физиктер толып жүр мектепте осы жерден кетті инкорберен шақыр деп едім ақыры мен баламды осы жерге тұрғыза алмадым үш мектептің біреуіне де қазір жиырма тоғызыншы микрорайонда жиырма сегізінші мектепте жұмыс істейді білім бөліміне бар ма мына жерде жиырма сегізінші мектепте жұмыс істейді нұргүл дейтін директор келген былтырғы директор жақсы еді иманды керемет бір тәуір еді ол өзінің жеңісін кәдімгі елге көрсетті мынандай кубок алып жатыр мынандай жеңіс әкеліп жатыр деп ал мына нұргүл мен ешкімнен қорықпаймын қайда барсаң онда бар дейді он үш физруктың он екісі сағат бөліп бергенде менің қызымды нөл пятпенен қоғамдық жұмысқа апарып лақтырып тастаған менің қызымның мамандығы қоғамдық жұмыс емес қой араб қойшыға келіп сендер айдатып қойған бірдей ғой неге өзінің мамандығында спорттың жілігін шағап, майын ішіп жүрген бала неге өз мамандығын жасамайды неге оған шектейді жақсы бұруке түсінікті енді жаңағы қызға қатысты біз жақсы білеміз бұрын келді осы мектептер жасады ақтауға кетті сосын қайтадан ауылға тұрмысқа шықты дедіңіз енді қазір енді қай жақтан жұмыс істеп жатқанын мен нақты айта алмаймын жиырма тоғызыншы мектепте қалада қалды ма сонда жиырма тоғызыншы мектепте жиырманшы мен сол күні ғалымжаннан да бейнебек сенен де нұрланның нөмірін беріңдерші ноғаевтың мен сөйлесейін дегенде берген жоқсыңдар білмеймін нұрланмен сөйлесу мүмкін емес сияқты сонда қалай екенін түсінбеймін Ай, барайын десең оған тіркелесің сосын уақыты келген уақытта барасың жоқ қабылдауға жеңгей барды ғой телефонмен шешілмейміз телефонмен шешілмейміз жақсы ольга жаңағы мен сол қызымның сразу шешкендерді қараймын иә оның ішіне бірдей қылып бөліп кетті сағатты өзінің кәдімгі мама сүйіп түскен мамандығымен жұмыс жасағанын қараймын сондай бассыздықтарға сендер бірден жол қоймасаңдар кете береміз былай қарай неге біздер бір бірімізді сондай қинап білім бөлімінің атына хат жолдау мүмкіндігіміз бар облыста облыс орталығында мектеп бойынша мен ештеңе деп айта алмаймын енді білім бөлімінің басшысын да білемін мен директормен қарға қараған күн шықмайды иә әділдік керек бұл елде маған шешіп беріңдер соны иә талай барғанбыз білім бөліміне де прокурорына да сотына да қалай болғанда ақ адам қаралы болып шығады бұл елде жақсы қорек енді мына айтқан нелеріңіз бойынша жарықтандыру бойынша биылдың басында жетпіске жуық солай көше жарықтанды биыл қаржы қаралып отыр тал егуді ауылдың азаматтары бірігіп тал еккеннен ешкімнің еш жері қалмайды қоймайды әңгіме шыны оны мен сіздерге сырт салатын ештеңе жоқ үкіметтің жасайтын жұмысын айтып отырмыз шатырлайтын үйлерді шатырлап бастады асфальтты айтты жарықтандыру мәселесіне айтып отқан екі жүз отыз алты миллион теңге жобалық алып құжаттаманы қаржы қаралды екі жүз миллион теңге биыл қаралды жарықтандырылады бүгін ауызаттандылық биік бұйыртса жақсы қорғайды не керек лампочканы өзіміз сатып алатын болсақ жоқ ол дейтін мына көше жоқ ол қаржы қаралған қаржыға ол үкіметтің қаржысына жарықтандырылады биік толықтай былтыр біздерде бірінші ауыл мен төртінші ауылдың ұзын асфальт бар төртінші ауылдан бірінші шетіне почти заправкіге қарай оқушылар барады ал неге сол жерде осы мен білсем екі мың он сегізінші жылдың биыл биыл сол көшені ана ауылымыздың әкімі айтып отыр бәрі жарықтандырылады қашан болады қашан ал енді каждый жыл уәде ғой тек қана жоқ биыл деп отырмыз ғой енді қарындасым айтып отырмыз ғой екі жүз миллион теңге қаржы қаралды капитал секьюрити мекемесінің куәлі емеспін ассалаумағалейкум деп нобелис компаниясының атқарушы директоры мұнасылханов жандос негізі бізде capital security деген мекемемен келісімшарт бар ол сіздер толықтай біз жұмысқа кіргенде қазан айында бәрін тексергенбіз бұл кісі неге жұмыстан шығып қалғанын мен білмеймін өйткені ол capital security мекемесінің басшыларын шақырып алайық анықтайық сіз маған келсеңіз аты жөніңізді айтсаңыз біз оның бәрін анықтаймыз ал бізде негізі мердігер мекемелермен біраз мәселелер жатыр бүгінгі таңда өздеріңіз білесіздер дунай инвес деген мекеме жұмыстан босады сол жерде қырық сегіз жұмысшы жұмыстан босады бүгін ол мәселелердің бәрі қозғалды біз ол кісілердің ішінен толықтай бүгінгі таңда он ақ адам жұмыс болды оның бәрін біз осы жақын уақытта жұмысты қалай қай жерден табуды іздестіріп жатырмыз негізі осы өңірге осы ауданға негізі үлкен үлес қосатын ол боранкөй зауытын бәріңіз білесіздер газ зауыты соны да біз іске қоссақ болашақта біраз жұмыс ашылады жұмыс орны ашылады деген үміттеміз сондықтан біз бұл жерге жұмыс істеуге келдік осы жер елдің азаматтарымыз бірде бір сырттан адам алып келген жоқ, шетелдің мамандары болсын басқа өңірлердің мамандары болсын осы ауылдың тұрғындары осы бейне ауданының тұрғындары сондықтан мен бұл жерде ешқандай өзге мәселе болып тұрған жоқпын неге сіздермен ондай келісім шарт істелмейді оны біз анықтайық біз заказчик ретінде оны талап етуге құқығымыз бар оны анықтаймыз да өте дұрыс айттыңыз осы уақытта тұратын болсақ жалпы біздің жерде мал шаруашылығын дамыту дейтін қалады шығар өркендемейтін шығар деп да себебі маман жоқ мал бағатын адам жоқ ешкім қызықтырмайды соларды ынталандыру керек болып тұр да заңға өзгеріс енгізу керек болды шаруа қожалығын жасаған адам пенсияға ерте шығатын вариант ойластыру керек па басқадай шаралар ойластыру неше түрлі әртүрлі ынталандыру мәселе сондайдың бірі жоқ деп соны ағайындар мына айтып өттік осы президенттің тапсырмасымен жайлы мектеп дейтін бағдарлама қабылданды енді былай қылайық иә сендер ашуланасыңдар ма ашуланбайсыңдар ма сендер жалпы э, халықтың қызметшісіңдер негізі ол халық сіздерге арқа сүйейді шынын айтқанда маған көрпе әкеліп бер көшеге әкеліп бер нан ет әкеліп бер деп жатқан жоқ мусорда халықтың кінәсі үйде халықтың кінәсі ана бірдеңе сал десе лампочка сатып алыңдар тағы бірдеңе талды үйге қойыңдар халықтың жағдайы жақсы болса былтыр э, көшеге шығып э, мына төсін оққа тастайды ғой содандар қайрылбай болсын енді сендер міне күнде күнде қымбатшылық міне қазір кім тоқтады кім жауап береді соны айтыңдаршы күніне он теңге қымбатшылық ол дүние жүзінде қымбатшылық бар дүниежүзінде иә. газ дейтін анау бір утечканың бәрі халықтың мойнына іліп отыр халық мықты көтеріп отыр утечка емес енді мана табиғи физикалық білемін ғой мен оның бәрін біздер көзіміз ашып көкірегіміз ояу азаматтармыз иә светің мынау күлі құдай сияқты да оларға ешкім жауап бермейді ал халық бір құрттай кемшілік айтса бәрін өздері бәрін өздері онда да сіздер дым шешпейтін болсаң оразгер сіздің айтып отқан мәселелеріңіз жаңа айтып отқан кооперативтің мәселесі енді бүйтіңдер енді айтып отырмыз ғой енді енді ұсыныс қылып азаматтар айтты иә. жерді жерді беріңіз деп жерді берейік бірігіп иейік деді ода тұрған не бар талды бірігіп иейік дегенде енді былай әрбір жанұя өзінің бір атаңнан жаңағы мал қалғанша тал қалсын дейтін сөз бар ғой бір тал еккенде дейсіз ғой енді былай қылайық былай қылайық бір іліп алмай бір сөз былай қылайық иә болар иә. елдің жігіті бірін бірі батырым дейді солай айтайық иә болмайтын елдің жігіті бірін бірі қатыным дейді сендер дұрыс жұмыс жасасаңдар осы боранға көркейеді боранға көңілді бөліңдер бюджеттен миллиондап миллиардтап ақшаны бөліңдер сосын осы халықтың қуанғанын көріңдер дегім келеді иә тек әнсен жинап жинап алла іске кірісейік осы жердің ішінен басқа іске кірісейік сен де сосын мына пунктті толтырмаңдар ұстаз орпаға арқылы ұлтты тәрбиелейді дейді сондықтан да енді өтірік жинап жасатуға мен өткенде болмай қалды ал халық дейтін ойыншық емес халықпен бірге жасаңдар жұмысты бірге тығыз байланыс жасаңдар халық бітті уже болды бір жағы кредит бір жағы жұмыс жоқ баланы оқуға беретін болса ақша жұмысқа кіретін болса кіріше бер бұл дейді болып кетті ғой заң сендер жақта ғой халықтың күйін мына шошқаменен иттің күйінен жаман ғой соған бюджеттен ақша бөліп жатсыңдар әркімнің өзінің пікірі бар мен енді соңғы сұрақтан жоғары қарай шығайын жаңағы өзім жауап беретін жерлеріме білетін жерлеріме осы жаңағы аяғы ауыр келіншектер жөнінде Э, бұрын оралдан бейнеуге жұмсаған бейнеуден ары қарай ақтауға жұмсайтын еді олар білесіздер ғой себебі неде себебі жаңағы узи эксперт дейтін бізде узи болған жоқ өте қымбат узи